Итак, спасибо огромное всем, кто присутствует здесь. Э, у нас очень интересный повод очередной. У нас в гостях э, Богдан Ткачук, известный волонтер группы «Вильни Люды» Екатерина Ереська, автомайдан, автомайдан Харьков. И э, Катю и Богдана представлять особо не надо. В Харькове вас многие знают, знают, чем вы занимаетесь. А, ну, в хорошем смысле очередной успешный проект. Э, который уже результативно окончился. Опять же, я понимаю, что хорошо бы все-таки нам э, прийти к тому времени, когда проекты будут совершенно эм, другим заканчиваться, покупкой абсолютно других вещей, но мы таким образом спасаем э, жизнь, поэтому тем, кто берет в руки оружие с украинской стороны, поэтому давайте вот это и будет основным посылом да, в таких проектах – спасти жизнь конкретному человеку. А, Катя, слово тебе. А, с чего все в этот раз началось? Ну, и чем, э, кому в руки в итоге, э, у кого в руках окажется этот инструмент? Значит, это уже наш третий проект с добровольческим батальоном Бук Правый сектор». Значит, э, идея была в том, что, ну, во-первых, надо знать особенности Дука. Это э, абсолютно добровольческий батальон, который не стоит на снабжении ни в Министерстве внутренних дел, ни в Министерстве обороны. Поэтому оружия у них там нет. У них есть только личное оружие, трофейное. Ну и э, трофейное оружие, оно оставляет желать лучшего там, по качеству. Значит, и э, поскольку ДУК, ну как-то они стараются развивать как такое ну, высокоорганизованное, современное такое вот военизированное подразделение, то э, ну, реально не хватает хорошего высокоточного оружия для выполнения определенных функций. Ну и вот мы с самого начала, э, такая установка у нас была не на то, чтобы купить а бы что-нибудь лишь бы стреляла, а вот именно купить то, чего не хватает для каких-то задач боевых. Ну и вот э, данная винтовка, она предназначена для снайпера, который воюет там на передовой, в Песках. Э, очень талантливый парень, который совершенно самоучка, его никто не учил, он э, учился по книжкам а, и, в общем-то, владеет ну, всем, ну, не всем, это как бы снайпинг, это такое как бы искусство, <laughs> которому можно всю жизнь учиться, но, по крайней мере, то, чего он достиг за этот год, это очень большой результат. И э, он, э, у него ну, было СВД, вот Богдан ему там покупал, там, привозил там один прицел, второй прицел на эту СВД. Ну вот возможности этой винтовки он уже как бы исчерпал. И ну, ему нужно было уже что-то другое. Ну и потом там чисто те боевые задачи, которые перед ним стоят, ему нужно стрелять на определенное расстояние. И получается, что если он, э, ну, у него в руках оружие, которое стреляет на небольшое расстояние, то ему нужно значит, подходить ближе, там, рисковать э, собой, да, своей группой этой. Ну, поэтому это действительно винтовка куплена для его защиты, чтобы он мог это делать с большего расстояния. Богдан, насколько я знаю, конкретно вот эта винтовка куплена не в Харькове, а вы ездили за ней? Мы ездили за ней в Запорожье. А, принадлежала, принадлежала уже на э, <clears throat> спортсмену Э, кто занимался много лет снайпингом, это специалист своего дела, скажем, да, и который фанат э, оружия, фанат боеприпасов, у него большая своя коллекция. Ну, в связи с последними событиями в стране за год, скажем, снайпинг очень стал дорогостоящим удовольствием. Э, каждый выстрел стоит очень дорого поэтому те э, ребята, с которыми он даже общался, мы проводили соревнования, в данный момент ну, либо распродали, либо распродают свои... Ну, Дорогостоящие и странные, честно говоря, во время войны. да, странно, очень дорого, учитывая цены, там, доллары, все, что происходит в стране, и проводить эти соревнования, ну, уже даже те люди, которые считали себя заможными, скажем, для них уже это проблема. Поэтому они продают э, ну, излишки уже. В данном случае вот эта винтовка, которую он купил год назад, э, сделала всего лишь 30 выстрелов, а он, э, она доработана э, для, э, именно для снайпера, для высокоточной дальнобойной стрельбы. А он для себя ее делал, здесь заменены некоторые блоки, я не буду уточнять технические характеристики, но там спуск сделан другой совсем, спусковой механизм другой. То есть она еще модифицирована? Да? Она модифицирована под снайпер. Он взял ее голую, скажем, на Remington, Remington 700, SPS, серия такая, есть баллист называется. Это высокоточное оружие, это вармин стволы, э, видите, что это толстый ствол, который э, при стрельбе дает максимально точные показатели на предельной дальнобойной стрельбе. Да? Э, зачем нам нужно именно это? много там в Фейсбуке спрашивают меня, спрашивают Катю, там, объясните, почему это, почему не ту, а можно было бы как-то купить что-то другое, другом калибре. А, разные аргументы. Может быть дешевле, может быть более мощный калибр, есть такие лапуа калибр, есть там 50 американские там бары, например, на которые есть несколько штук, там СБУ, по-моему, на вооружении, я их видел ну, в тех же песках, они приезжали. Да, но это стоит огромных денег, во-первых, и во-вторых, э, невозможно купить в нашей стране. Ну, уже год действует эмбарго на ввоз оружия. Это касается охотничьего, может, ну, какие-то элементарные охотничьи вещи, которые могут вести, но они не, хотят, не годятся для, для армии. Это наши друзья Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, ввели эмбарго, потому что у нас идет война. То есть, таким образом, в кавычках, они нам помогают э, защищать свою страну. Э, это было завезено до 2014 года, зимой, вот как она была завезена, сюда он ее купил. И он ее доводил, скажем так, дома. А, стреляет она, именно вот эта винтовка, теми патронами, как сам, кстати, он делает патроны. Э, стреляет она на километр, километр 200, точная стрельба идет. Ну, по сравнению с СВД, это средняя среднем точная стрельба 500 метров. Эм, непосредственно в Песках проблема в чем произошла, почему мы именно дальнобойную захотели. Он прекрасно справлялся с СВД, он отлично с ней, наш снайпер работает, но эм, Э, противник находится от них 400 метров, 500. Вот они присосались к, это слово, к, вот, к этим пескам и готовятся к штурму. Да? Дальше за, за спиной у сепаратистов до Донецка где-то километр, полтора, это открытое пространство, где они двигаются, где они там передвигают БТРы свои, пополняют запасы, и, ну, в общем, происходит движение. Попасть туда, остановить их невозможно. Они совершенно свободно себя чувствуют, при этом ведут обстрелы песок, ведут из э, гранатометов, э, различных там, автоматических систем, э, пулеметы, все это стреляет, они сейчас чувствуют замечательно, ходят в полный рост и, и все хорошо. И, да, мы оттуда вывозим периодически трехсотых и, и так далее. То есть, для того, чтобы они не, не могли этого делать, и это, в принципе, защита тех людей, которые находятся на передовой. Они не атакуют Донецк, они не штурмуют соседние села, они находятся в обороне. Они не собираются, по крайней мере, ну, пока, э, наше правительство и тот же ГНУ не собирается штурмовать, да? Это нужно для защиты вот тех людей. То есть, чтобы, люди, ну, чтобы они могли вовремя обезвреживать тех скажем, сепаратистов, которые идут. огонь. Поэтому нужно дистанция один более 2 километра. Кать, сколько людей участвовали в э, покупке? Где-то есть, да, там, я понимаю, что суммы, наверное, от гривны до <laughs> бесконечности. Да. Ну, даже сложно сказать, но вот э, мне, ну, по крайней мере, 50 там, с небольшим человек передавали деньги. Но это опять неправильно, потому что за некоторыми передачами, вообще за каждой передачей у каждого человека есть семья, да, там, то есть это, это, это не один человек. А э, было такое, вот, например, мне прислали деньги из Америки, э, и там еще сумма было, я уже не помню. 450, Что-то там 48, 448 долларов или что-то такое. Значит, то есть это э, люди собирали, это не один человек собирал, это вот они там ну, какое-то количество людей собрали, я даже не знаю сколько. Поэтому сложно сказать. Ну и э, Богдану передавали деньги. То есть, ну, где-то от 70 до 100 человек это Минимальная сумма, наверное, была 100 гривен. Да, минимальная была 100 гривен. долларов, если я не ошибаюсь. Это наша канадская диаспора. Ну, тоже диаспора, да, Там, то есть не один да, человек. Вы покупали в гривневом эквиваленте, вы попали вот под этот резкий скачок? Ну, мы его, скажем так, успешно преодолели. Решили эту проблему? Да. да. Я предложу присутствующим вопросы. Есть вопросы? Можно я? да. Я просто активно наблюдала за вашими отчетами. Они имели несколько такой нестандартный вид, то есть а, и принадлежность, кому передавались деньги, и деньги в руках, в общем, того, кто собирал. Вы считали количество фотографий с этими средствами? Постановочные кадры. да, <laughs> Полтора месяца практически каждый день появляется какой-то пост, либо от Кати, либо от меня, там, с фотографиями этих денег, э, с фамилиями, если нет, мы пожелали им указывать, что мы указывали эти фамилии жертводавцев. И вот каждый день мы что-то там вот... Э, да, не было такого дня, чтобы мы не писали, поэтому, как правило, писала Богдана и я, вот считайте, это почти полтора месяца длилось, ну, закономерный вопрос. Э, who's next? <laughs> Есть у вас уже на примете? Ну, поскольку третий э, солдат уже имеет возможность э, быть э, по последнему слову, да, вот <laughs> военной технике экипирован. Э, а, я думаю, что есть у вас на очереди наверняка ребята, которые ждут. Еще пока. Да, ну и вы, сами еще пока. Ну и вы, соответственно, уже вызываете доверие. <laughs> Мы... Дело в том, что это, это должен быть ну, заказ вот именно, во-первых, от конкретного человека, во-вторых, от конкретного человека, чтобы не просто он, вот я хочу, да, а чтобы за этим стоял его командир, да, там интересы его группы, интересы Дубка в целом. То есть это как бы не так просто. И потом этот проект еще не закончен, потому что нам нужно еще э, ее подготовить, ее нужно пристрелять, ее нужно обеспечить боеприпасами. Стоит вопрос еще с прицелом, поэтому вот пока еще мы этим проектом занимаемся. Ну, как правило, вот как только мы <laughs> заканчиваем, так сразу что-нибудь находится зверь себя. А как документально она оформляется? Это уже конкретно оружие конкретного Значит, человека? Все, все вот эти три проекта, они оформляются на конкретного человека. Все абсолютно легально. Это э, совершенно законное приобретение личного оружия. И ну, это вот в этом была идея проекта о том, что это оружие должно быть личное. И э, выбирались для проекта люди, в которых мы уверены, которые давно уже на передовой, которые себя проявили. Э, они ну, такие морально устойчивые, с нормальной психикой, да, там совершенно надежные люди, патриоты, которые мы понимаем, что они не бросят э, там, сейчас военные действия, да, там, они будут заниматься там оборона, <coughs> как это, <laughs> <laughs> оборонная, да, там э, нашей страны, где бы они ни были, да, и когда, допустим, ну, закончится война, то эти люди вернутся домой, но это будет их личное оружие, они будут готовы защищать нас тогда, когда это понадобится. Вы представители двух довольно серьезных общественных организаций. А сейчас э, инициативы общественных организаций довольно успешно а, ну, лоббируют какие-то законы, какие-то принимают, ну, способствуют принятию каких-то решений серьезных. Есть ли в планах, а, не знаю, инициатива в целом по вооружению ДУКа, а, ну, какую-то системную, у нас в конце концов есть свой батальон ДУК, вы с ними достаточно серьезно контактируете. Как, есть ли понимание, как ребята вообще будут вооружаться? Ну, здесь сложный вопрос. Это все связано с законом о ношении оружия личного, то есть не ношении, скажем, а хранении. Она же может только охотничьи купить, понимаете? И насколько я знаю, в Верховной Раде там два или три законопроекта сейчас эм, лежат в комитетах э, на рассмотрение о том, чтобы отменить это каждый гражданин, если он психически эм, уравновешен, то эм, комиссию прошел, у него определенный возраст есть, он 25 лет, и он может купить, прийти себе оружие. Да? У нас сейчас это все как бы вот э, ты не имеешь права носить, ты не имеешь права там без чехла, ты не можешь, тебе 25 лет не исполнилось, нужно идти в разрешенную систему, там не все так просто, мы же понимаем прекрасно, что таки милиция, да. Э, и это затрудняет. И, естественно, ну, реально в магазинах сейчас мы можем купить автомат Калашникова, который предназначен для охотничьих целей. Заряженный, но тот же Калашников. Собственно говоря, им и, там, помню, они, сказал, да, вот они им вооружаются, да, они стоит огромных денег в наших магазинах. Почему такая цена, мне понять сложно. Это больше 20 тысяч гривен за, казалось бы, ну, далеко не лучший продукт э, в мире э, Калашников. Ну, вот так. Если э, меня интересуют эти вопросы, просто не хватало времени заняться, но э, ребята отслеживают ситуацию по вот этим законопроектам. Это бы решило очень много вопросов. И это снижение цены, э, возможность завоз, завозить сюда разницы. другие, вот, э, скажем, там, вот такие европейские калибры, да, это 223 РМ, на котором э, вооружена армия НАТО. Вот, ну, для сравнения. Автомат стреляет. А они вооружены. Это сюда можно завозить, комплектовать. Две предыдущие винтовки, вот Катя покупала, они были вот под этот патрон, если не ошибаюсь, 223 РМ. А это штурмовая винтовка, которая находится в Дуке. Ну, извините, она стоит огромные деньги из-за налогов, из-за каких-то проволочек, накруток э, с дозволами, там, со всем остальным выходит огромные суммы денег. А еще нужно обеспечить боеприпасами. Если, допустим, тот же калашниковский патрон он есть в войсках, и можно как-то там э, ребята с друга, с других батальонов обращаются э, к ВСУ, и они выделяют боеприпасы в определенном количестве, там регламентированно как-то выделяют. То есть здесь приходится покупать. А и они даже не возятся. Вот этот патрон, это э, шикарный патрон, он ну, стоит 4,5 доллара вот один. Можно купить что-то дешевле, но на районе километра, когда она будет стрелять, куда она полетит, это вопрос темный. Ну, не попадет, ну, это выкинутые деньги. Да? То есть туда нужен качественный патрон, потому что после выстрела э, снайпер обнаруживает свое место. Он должен попасть, и он должен как бы, сделать свою работу, а не стрелять там бачки То есть помимо того, что вы обеспечиваете солдата винтовкой, вы еще и будете системно обеспечивать патронами? Ну, вот по поводу вот этого уже, да. Ну, мы сейчас решаем вопрос, где как брать, консультируемся с экспертами, с оружейниками, с продавцами, магазинами, поскольку как бы разные предложения, а патрон должен быть единый, выбранный раз и надолго, а поскольку э, человек, дальний, когда он стреляет на дальнее расстояние, должен пристреляться именно к этому патрону. Э, при смене патрона уже идет совсем другое, то есть опять-таки нужно делать пострел, тратить время, тратить э, деньги, которые строят эти патроны, инсталлироваться под другой патрон. 4,5 доллара ему там какое-то количество выстрелов сделать, да? Представьте. Вот они полетели, где возьмет в э, дубке на шнайпе там, такие деньги? Это же опять-таки волонтеры и, и в армию не возьмет. Мы будем, конечно, обеспечивать, если люди будут помогать, будем обеспечивать. Я бы хотела добавить вот, э, по поводу вопроса Наташи о законодательной инициативе. Ну, у нас сейчас нет возможности этим заниматься, потому что мы занимаемся Занято практически, практической работой. Но такие успешные проекты, они ведь влияют и на то, что потом, там, допустим, поднимают вопрос ДУК или э, там, в общем, депутаты, какие-то депутаты, какие-то общественные организации, допустим, тоже могут, опираясь на наш опыт, тоже могут продвинуть это решение этого вопроса. Да, то есть э, в любом случае мы же понимаем, что довольно много э, в руках общественности сейчас. И, и, на самом деле это сильно влияет, действительно. Как бы там ни было, как мы не привыкли думать о том, что от меня ничего не зависит, это все-таки ситуация меняется. Спасибо вам большое. Э, хотела спросить вопрос с э, оружием, с э, боеприпасами. Уже говорили, насколько закрыты статьи по, по форме, по каким-то потребностям? Дудки? Ну, понимаете, там же все время какие-то потребности есть, потому что вот сейчас меняется сезон, да, там нужно переодевать другую форму, например. Значит, э, ну, то есть сказать, что армия обеспечена, мы не можем а дух так тем более, потому что там все на волонтерах держится. Поэтому потребности есть все есть, конечно. Ну, если, э, допустим, многие, скажем так, занимаются там, не знаю, продуктами или там одеждой, да, там то. То, что нужно всегда. То, что да, ну, ну как бы здесь э, обычно больших проблем нет. То вот такими проектами, за которые взял, взялись мы с Богданом, конечно, это единичные проекты, поэтому раз уже мы вытянули то. <laughs> Когда состоится передача этого? Ну, передачи ну, как в таковые так. <laughs> в руки, в руки уже состоялась, потому что этот э, счастливый обладатель этой винтовки, он ездил с нами и забирал ее за порушением, то есть он уже в руках ее держал. Да, значит, сейчас э, у нас нам предстоит работа, нужно ну, часть работы выполнить здесь по там, пристрелки там, и так далее. И ну, мы этим будем здесь заниматься. А потом, собственно, будет такой торжественный момент, мы поедем с ним в Дук, отвезем его уже с винтовкой, с обеспеченным всем, всем, всем необходимым. Вот тогда будет у нас еще один такой ключевой момент. Ну, надеюсь, что это будет ну, мы постараемся зафиксировать. Ну, по этой винтовке осталось еще боеприпасы, закупить они сейчас есть, э, ну, почти решили на вопрос, какой был боеприпас, и э, вопрос с прицелом. То есть вот этот вот прицел э, наши подарили спонсоры, прицел неплохой, на первое время будет достаточно, для того, чтобы наш снайпер адаптировался к этой винтовке. Да? Но со временем хотелось приобрести более дорастающий, какой-нибудь прицел, даже можно свою фирму Люкоки или что-нибудь такое. Кроме того, да, еще возможно установка глушителя Да, мы решаем вопрос с глушителем, потому что тоже сложный вопрос оказался. Э, ну, глушитель может серьезно повлиять на баллистику пули, поэтому э, для безопасности снайпера ну, нужен глушитель, да, но глушитель опять-таки хороший, потому что иначе это винтовка... Ну, это индивидуальная подборка. Да, быть. то есть, в общем, тоже еще пока этот вопрос э, открыт. Наверное, мы пока, ну, может быть, отставим это на ну, второй план. посовещаемся еще с мастерами. Да, еще, еще будем... да. Это э, мастер, который изготовляет индивидуально этот рушитель. Э, еще один мастер нарезает резьбу. Вот они должны все это вместе скомпоновать, скомпоновать установить и осцелять э, и понять, влияет баллистика, не влияет, там это все очень тонкие такие материи. Что-нибудь ну, из-за того, что на очень большое расстояние да, значит, стреляют, точность очень большая, и любое там, вмешательство, оно может вызвать очень значительное отклонение в полете пули, поэтому здесь это настолько тонкая вещь. Есть еще вопрос? Спасибо огромное, все-таки успехов вам в следующем проекте. Спасибо.